Ai meu Deus, gente. A gente pode matar agora. Não só agora, porque vocês vão nós estamos aqui com mais um vídeo, gente. E hoje, a atualização. Que vocês estão quase me matando em Under. Mas então, o que tem de novo, Mox? Vocês perguntam. E eu falo. Vamos mostrar a vocês. Kokona. Vai, amiga. Ah, por favor, me siga. <laughs> Aqui, Cocona. É aqui. Cocona. É Ai, Cocona. É <laughs> Vocês sabem o que eu vou fazer com Cocona. Eu vou apenas tomar um suco. Então, gente, na atualização, uma das coisas que eles colocaram é essa máquina. Essa máquina é linda, bonitinha. Olha que linda, gente. O que, que, será que essa, que, essa, que essa máquina faz? Eu não sei, eu não sou muito... Sei lá. E aí a gente pressiona um botão. Gente, estamos fazendo suco de cocô. Né? Meu Deus! É... Cocona? Né? Você tá aqui dentro? Ai, Cocona. Bom, gente, beleza. Agora, outro negócio que eles adicionaram é um jeito de você vencer a sua rival. Sem... Como posso dizer? Sem você ter que matar ela ou expulsar ela da escola. Na verdade, você pode simplesmente pedir para ela. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é que funciona. Primeiro a gente tem que fazer a pesca dela. Você vai aceitar isso? Achei. bom oh, foi rápido. Uh. Pronto. Cocona. Cocona. Cocona, Cocona. Ai, sem pai, sem pai, sem pai, sem pai, sem pai, What's up with her? Sem pai, sem Cocona, Cocona, Cocona. Task. No way. Ai, meu Deus. This uniform is tailored é to my exact measurements. Obrigado. Completamos a missão. Agora nós somos amigas de Kyokonen. Né? Passo 1 um completo. Cadê a Cocona? Oi, Cocona. Olha, gente, tem uma aluna nova. Quem é você? Musumi Honshaku. Nome legal. Vamos, Kokona. não tô aqui, tá, Kokona? You haven't been acting like your usual self lately. Is something bothering you? Oh, well, it's nothing. If you don't want to talk about it, that's fine. But remember, I'm your friend, and i would never judge you for anything. I guess there's one thing I want to talk about. I'm listening. Ever since my mom died, my dad's been drinking a lot. Sometimes, when he's drunk, he comes into my room and... <sighs> what? That's Look, I said I don't want to talk about it. Okay. Voltando, gente. Agora, a Kokone está indo para o lugar. Vamos falar com ela sobre abuso doméstico. Será que era verdade que ela era abusada, gente? Ou vamos simplesmente empurrar ela do telhado? <laughs> ah, oh, você, você que queria me encontrar aqui? Você disse que você quer falar sobre abuso doméstico. Sim, eu ouvi você falando com Saki. Eu ouvi você falando com Saki. Eu quero ajudar você com o seu problema. O que seu pai está fazendo to você? Ah, você entendeu errado. Oh, you've got it all wrong. My father doesn't do anything to Então, Then, o que ele faz quando você está bêbado? Quando está bêbado? Ele... Ele... Ele chora. He cries. Que? What? Ele chora. ele fala sobre os problemas de débito. Seu pai está tipo, de... Tá devendo? Quando minha mãe morreu no ano passado, minha família perdeu muito dinheiro. Meu pai <clears throat> não conseguia pegou dinheiro para conseguir pagar a escola, mas Tá mas ele pegou o dinheiro de uma pessoa, tipo, filha da puta. A cada 10 dias aumenta a taxa em 10%. Se ele não pagar, fazem a long shot, é o nome disso. Estou tentando roubar o débito dele. Eu estou ganhando dinheiro de qualquer jeito, mas o único jeito de fazer dinheiro rápido é a gente ah, isso explica porque ela estava sendo lá com Ronchaco? Hum. É Onde é que eu vi esse nome? Musumi Ronchaco. I'm going to get your father out of debt. O que? Não. Não se envolva nisso. Não. Please, don't é muito, é muito, não tem nada que você pode fazer. Você vai se surpreender. Eu fico feliz com o que você está fazendo. Mas eu não acho que tem alguma coisa que possa ser dita. Obrigado por deixar eu falar dos meus problemas. Calma aí, amiga. Confia que as amigas, as amigas, as amigas Booby Power vai, vai solar qualquer um. Vamos ver se já dá pra fazer isso nesse, nesse dia, antes que acabe o dia. Se der, eu fico feliz. Vamos ver, a gente vem aqui fora. Vamos gravar um vídeo. Pai, por favor, me ajude. Eu estou com medo. Eu não quero morrer. Agora, gente, a cutscene, que foi o que fez o cara levar um mês pra atualizar. Olha esse Watch this video. Um pornô da sua filha. Um pornô da sua filha. E <laughs> assim vocês, tipo, eu escuro, que você fez com a minha filha? I haven't harmed her. Yet. If you ever want to see her again, you must do as I say. Free all of your clients from debt. Da dívida. Você está louca? Isso vai acabar com o meu trabalho para todo dia que você e seus clientes precisarem pagar, eu vou remover um dedo da sua filha. Se você quer ela né, de, volta em todos os pedaços, você tem que agir imediatamente. Seu monstro! Ok, eu faço. Boa decisão. Meu pai me ligou e falou que o... Acabou a dívida dele. Você fez isso? Yes. What did you do? I can't tell you. Isso é um pouco assustador, mas But I can't remember the last time I saw my dad this happy. Isso acontecer. I don't know what eu não sei o que você fez. Eu estou com medo de perguntar. Mas você salvou meu pai. Obrigado, mãe. You're nada. Palavras não podem expressar como estou feliz se tem alguma coisa que você quer é que eu faça pra você, apenas diga. There is one thing I'd like to ask you for. What is é? it? Please meet me at my house tomorrow, before school begins. Eu tenho alguma coisa para a você. Só né? I'll be there. Aí eu falo, só se tem melhor, é melhor que a minha, fico esfregando na cara dela. E Ander esperou dar meia-noite, ela pegou a Musumi-chan, inconsciente, e colocou ela no instrumento musical, levou até o lugar, voltou para casa, dormiu e esperou Cocona né, chegar. Gente, a cutscene. Olha minha casa. Olha que linda! Olha só, gente. <gasps> Animação, animação. Você tem um lugar legal, Yanchan. Obrigado. Onde estão seus pais? viajando. Então você cuida de você sozinha? Isso deve ser difícil. Ah, não, eu aguento. Eu quero agradecer você por ajudar meu pai. Eu não quero perguntar o que você fez. Eu tenho certeza que é uma coisa que você não quer falar. Mas eu espero que você dê a ele o que ele merece. long Sharks são pessoas malvadas. Eu fiz muitas coisas estúpidas enquanto estava tentando fazer dinheiro. Mas foi que eu me envolvi em saque. I never told her about my dad's debt, but I did tell her that I needed money Ai meu Deus, gente. A gente pode matar agora. Sua piranha. Ai meu Deus. That must have been so embarrassing for her. I feel so bad about it. Agora, tudo está no passado. Você salvou meu pai. E agora eu posso parar de gastar meu dinheiro tentando fazer dinheiro em jeitos estranhos. Oh, ah, eu descobri que você eu estava falando esse tempo inteiro. Tem alguma coisa que você queria me dizer, né? Sim. Sabe o garoto da classe da 3-2? Que você tem um crush nele. The boy you have a crush on. Ah, oh, tá falando, você sabe disso? O que você quer falar sobre isso? Eu... Amo é ele, piranha. Eu tenho sentimentos por ele. Eu nunca senti isso antes. E eu não consigo ver ele com outra pessoa. Com pessoas menores que a minha. Eu sei que é um pedido egoísta, mas... Por favor, não tire ele de mim. Não deixe ganhar o coração dele. Piraya. I know, they have really strong feelings for that boy. Eu não quero perder ele. Olha, piranha. Mas eu não posso, te, eu não posso tirar ninguém de você. Depois do que você fez por mim. Tá bom, vou ficar longe dele. Obrigado. Mas... Mas cuide dele. Tá okay? falando com alguém que tem teta marca sua, piranha. Don't worry. Não se preocupe. Eu I will. E... E agora? E agora, gente? Nós podemos ser amiga da nossa querida Kokona, porque afinal ela não gosta mais do Senpai. Mentira! Você sempre será uma piranha. Venha pra cima. Não! Não! Não! Eu sou mais a... Ih, mano. Ele tá falando, ele é uma Hoje então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a atualização. Ele adicionou algumas, vai, colocaram objetinhos na sala, mas isso daí é desnecessário. Eu falei, gente, avisando, eu só gravo de Yander quando ele atualizar. Porque não faz sentido eu ficar mostrando a mesma coisa todo o vídeo, senão fica muito repetitivo. E assim dá tempo de eu gravar de outros jogos enquanto ele não atualiza em Yander. Beleza então? É... Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deem like ao vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de comentar, dar uma avaliada aí o que vocês acharam do vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Então pessoal...